Ha!

Oh, oh, ben, tu vois l'âge. Encore ça fait beaucoup là, non Find a dead person in the suicide forest.